もしもしうん元気だよそっちは家族もみんな元気よかった韓国生活だいぶ慣れてきたよいつも隣にね潰れたチャウヌみたいな人がいるんだ羨ましいでしょうまあ日本にいる時と比べていろいろ変わったかな例えばね空ふ 먹사 여러분 안녕하세요 끄기가 브레그 크리그입니다 김영식입니다 뭐 쿠리코가 이마 대전 니키다 쿠리코가 이마 대전 니키다 뭐야? 어, 뭐야? 落ち着いた。그리고이막한국에있을때뭐100일씩이주일이났다롤써4ヶ月롤4ヶ月の中で一番覚えること何一つ話してください一番やっぱり釜山旅行じゃないあ、진짜로うん、お그렇게웃기다던가観光として行くのが初めてだったから今日は話したいことはクリコが韓国に来てだんだん変わる習慣があると思います毎日旅行に来た時とまた住んでみては違うよ、確かに住んでみたら違うよ、うん、住んで はぁくふきひ多分使う前だから私にも映ったのか例えば「あにゃにゃにゃにゃに」とかもうあこれ私だおや今の韓国でこれ子しかいないよ <laughs> クセもう <laughs> 그런 거を私もナチュラ하게스카이うになったのと자기가이렇게使う아 뭐, 뭐, 음. 그럴 수도 있지 근데 왜 와타시 원어마에서 가오는 이렇게 와이프의 우자에도 그럴 수도 있지 유메도가韓国語で見るように 코노마 영화 펜시스의 도춘이 쿠리코가 너무 오이시크 내려 도춘이 전라도 오늘 <laughs> 정말 또박또박하게 대신 면 니은니 스미나가라 소문사치도 대화하시고 듣기 어 맞아 맞아 맞아 아니야 근데 나니까 似てますお뭐야多分上達してるはず증가日本語で何じゃ増加언니오빠삼촌이모있잖아요그러니까일본은名前で呼ぶことが多いから店とかでも아가씨아줌마언니って呼ばれたら私よりも나이가많은人とかに언니 <laughs> とか呼ばれた도え <laughs> 鏡鏡ってどんな感じですか 그렇군요この前誰かこういうふにヒョンそんなに呼から、え、ヒョンってして鏡見て、 <laughs> なるほど。あ、女子 <laughs> なるほど私ね、メグサミラソの、う 結構これぐらいフランクで、最初は良かったんだけど、うん、今は呼ばれて嬉しい部か、まあ、それがちょっと慣れたかな自分の中で。難しい、でも。初めて会うこういう年上の人は何て呼んだらいいのかとか、まだ判断が難しい。 乾杯をハナハナするじゃんああちょっとするちょっとする最初正直ブルなんですあペースがまだ飲んでない今飲みたいみたいな今逆に乾杯しないと変な感じになっみんなで飲んでる感じがあるから楽しいそれで理由も乾杯するはするよ超無理ない。だ最初だけしてあとはもう自分のペースで バスで習慣になってるっていうか今も怖い乗る時も降りる時も緊張ですねああ日本時と比べたら超苦しいけど乗る時は列の一番最初に並ばないと最後とかだったらもう私がはじゃんまじゃん中間やるじゃんうばらしうわーってなるけどシ샴푸아니지がバスでうわーいい이게오늘知りません 知りません降りる時も一つ前のエゲイル場からみんな立ってるじゃん、うん部屋で部屋でそれ立てないの韓国の到着してドアオープンする前もう待ちの前待たないといけないや、で日本のストップしていかないといけないじゃんストップして立たないといけないあ、うん、まだ慣れないけどちょっと今コツをつかんだかなパリパリ降りを準備しようそれは怖いけどやってる、 もともとしっかりドアエスを鶏の胸肉をめちゃくちゃ食べてたのに韓国に来たらなんかすごい悪いものあ悪いものっていうか예를들어서이런거지뭐우리할머니가닭도리탕을했어음그러니까오각생이잖아음할머니뜻이때는다리를아기로오각생을할까왜다리를이치와오이시도그러잖아다리とか。脂っこいっていう意味ではないんだけど、うん、肉っぽいなんかニュニュ 근데 네, 이거 식감도 아니, 치킨에서 뉴뉴 이러는 말이 어떻게 이게 타베모노카라 대륙 싸운데? 뉴뉴? 스무살 먹고 다 없어졌잖아요 뭐또 食べたくても다리노 고기 しかなかったらもう食べない안 먹어 안 먹어 더 이상 무리예요 좀 한국어 내 하나씩 <laughs> 아 크리스탈 <laughs> 어제 술 먹다가 집에서 갑자기 둘이서 춤 추기로 했는데 그러니까 맨날 춤 맨날 그렇게 진짜 어디 파티에 가도 이 춤, 노래방에 가도 이 춤, 맨날 어딜 가든이 춤, 새로운 춤을 개발했대, 새로운 춤. 원, 투, 쓰리, 포. 드이 어? 노트리드 이슈더라고 보고 멋있는 코이네 BTS 같은데? Soon like butter 시켜먹을까음그때는무도있고음닭관도있고코라도있고이런옵션과같이그리죠그렇지김치도기마쓰고아맥자코스타가이다콤비니있때모원플러스원아니은콤비니나인가원플러스원とか쿠폰은もちろんあるけどそれを意識して買うようになった맞아그거진짜좋아これねいい文化だったこのコピーだったらワンプラスワンだからこれを買おうってなるじゃんもう너무嬉しい그리고야식을毎日見るように 韓国の새벽までしてる人が多いでしょそれはすごいけど誘惑が多い誘惑多い지 <laughs> 네 그렇고 진짜로 요즘에는 둘다 이제 샤워하고 침대에 누워있을 때 옛날에는 페이스북 보거나 유튜브 보거나 근데 지금은 둘다 어, 배달, 어, 배달 어플 야시 취미가 できてしまった自分の国の無駄について잘 검문するようになった。なんで자기の 友達家族とかと一緒にいる時に「え日本のこの歌ってさ大阪に行ってこれ食べたよ」とか言って、うん、日本人の私が知らないのは説明ができないからこれ日本人としていいのかなって思うようになってしまった。맞れ맞れ맞아진짜이거ある알私も日本にいる時飲んだらみんなが韓国人ですか韓国人ですとか、그렇質問したら K-pop イドルとかあったねドラマドラマとかい런ん야기를시더라내가진짜싫어다인데손도쿄와아싫었す」

ポホってするんだねフラガンってってくる、そうじゃない人もいるかもしれない、だから私も今今度は書くようになった旅行の時はさ、頑張ってヒョングムとかでカードをめっちゃ使う っていう感じの印象はなかったんだけど住みながらだと本当に現金を使う習慣がないだから今携帯1個で外に出れるようになったそれはすごく便利だし日本ももう電子決済とかの文化が入ってきてるけどしんと日本よりも早い気がする昔はで뭐いろんな드이まあ社長たちもあんまり好きじゃないああ確かに確かにそれぐらいだったら現金で出してみたいなでも今の時代ちょん 全部カード카드니났다고오히려갱킨나라가오타가이후배인것같아그후기히今日は隣にクリコが韓国に来て変わった習慣について話してみました3、4ヶ月だけど結構あるね

재밌게 봐주셔서 감사합니다. 감사합니다.